لا إله إلا الله لا إله إلا الله

لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو كل شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر مكة لا حول ولا قوة إلا بالله انظر هذا الأخضر الله بلاستيك لا إله إلا الله انظروا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله مكة العزيزية بالله لا إله إلا الله ومضى عند الحرم مضى في المسجد الحرم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سفينة سبحان الله سفينة كأنه سفينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر نهر نهر سيارة تمشي بالبطء لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سقط سقط الرجل لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله خلاص خلاص يا مهندس إن شاء الله ينتهي كريم خمس دقائق خمس دقائق وسينتهي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن شاء الله إن شاء الله بعد خمسة خلاص خفف خفف انظرا كيف من المسجد Ржан, куллю, субхан Аллах, это нам сон. Анахаев, ахрач. Анахаев,